para Kuya ba, Jawelo? Manura sa uwang lagi nyo. Dauyin, dama sa uwang nyo. Kasar bang, jodoh mo kabakalan kemana? Apa po deh? Kasang sa lama. Bang, so na naik kumur bang yo. Hai, buka buka hal ini. Hah? Buka mana bang? Kau je lagi yang tolong nak tolong. Oh, pekak buat tolong ka? Pikir rumah kau bang. Nenek lu buka radio, ada tolong kebutuhan. Jangan pura-pura leh thay cái thằng là Oma, ketat cantik. Hok kena je. Buat minta tenggumu. Mana pun lepas tu kamu kat ubat. Kan tak ada lagu ubat lain. Nak ayat pengat lo. Oh, kena aku anh kau. Yang aku tepu lo nak apa ini. Tahu ni nhau, bila. Tanya apa aku tanya. Tanya kalau kau kalau. Hanya menjanji kau nya. Hai bantu nak. Kau hanya menjanji. Dia sudah bantu dah. Siapa berduanya ada kai? Kau boleh. Gih dah. Baiklah. Jangan kaji dulu ya. Oh, boleh bang. Dah. sampaiin. Eh, Bang Abla ya? Baru pulang dari Jakarta ya, ya Bang Abla? Tadi malam baru pulang dari Jakarta nih pesawat. Jadi gimana sama Kak Intan? Saya nggak punya perasaan dan hubungan sama dia, nggak pernah pacaran karena dia nggak mau sama saya. Saya tinggalin aja. Terus Bang Abla sekarang mau kemana? Ya, tunggu mana Devara. Sebenarnya saya mau jumpa sama Tunggumun. Oh, mau jumpa sama tu kamu? Oh, ah, toki radio duluan dulu. Oh, ya, ya, ya. Jadi, Bang Abla untuk apa mau jumpa sama Kumun? Hmm, minta kerja balik sama Kumun. Oh, gitu ya? Ya. Oh, ah, dia parah. Saya minta izin dulu ya. Oh, boleh, Bang. Dah. Eh, Bang Boy. Tunggu dulu. Adik, Oh, nak ajak, adik? Nggak ada, Bang. Uh, lagi tunggu kawan ni. Mau jalan-jalan. Oh, Itulah dari tadi tunggu nggak sampai-sampai kakak tuh Kak Intan. Oh, kalau nggak sampai. Alah, nih sama aku aja Adik, kita jalan-jalan. Oh iya, boleh juga, Bang. Boleh. Ya udah, boleh. Yuk, nih aja. nggak apa-apa. Mana kemua ni cuma abang. Kuya ba je welo. Manura suum lagi yo. Tak ujim um tak masuk suum tu. Sabar bang, jodoh mah bakalan ke mana? Kan makan apa ade yo, nyo makan tu um ni. Apa nak jadi? Sana bang. Ya kering lagi. Kita kan sama arah bang. Tak sama juara kali nyo je. Bisa bang, kita kan beda arah. Beda arah, ha? anjir juga. Ya. Kakak menang tu, dia pun jadi tarak. Jadi. telepon abang ya? Oh, perasaannya apa seperti itu karena kebetulan abangku lagi pengguna boleh ya kira-kira abang duduk? silahkan aja apa-apa oh, manyo yang dekat Hamka boleh kenalkan nama? oh kalau abang biasa dipanggil-panggil di sini Bang Thomas iya, tinggalnya adik di mana? di sini, di sini di sini? oh kalau abang di situ ah, berarti kita sudah nggak berdekatan ya ah nah, kenapa nggak bilang dari dulu Tangan kayak kuno, kumpul ini. Oh, main dong dong. bang. Oh, main dong ah. Oh, hana kudu pulang, bang. Yang kudu pu lah dah hana main dong. Taruh jin tak yang hilang. Hana aku tanya. Kan yang gelup Oh, malu. Oh, main dong dia. sudah sendiri, Dek? Lupa dia kan Oh, man, Besok besok kita ketemu lagi ya. Lupa dia. Oh, man. Ya, Afrika Tak kira buka apa pun dah buka. Ni bang radio, lepon model radio. Hai bang. Tu bila lagi nol bang? Radio bila rumah tapi dia bebe lah, tak puo apa hayo. Kau hayo pale arah hayo. Tak ada lawa yo. Pah ada bodi. Rumah itu hanu pegak bang meko yang. Kau Tak bang cerita dengan yang. Kau Kuduk ini lah dia. Kena nja ke? Eh, eh, pulau. Kibang pun nak pegak nak riri malam yo. Aku hanu di kau di rumah. Rumah angkem ayo. Oh, mà đập rèn ngon pi na na tru tru hề hò pi cây dạ đàn này dạ bạn bè na rừng pi tak nak kau ubat di pak tago je bang kuat ue le dia. Bukan benar macam nak tu nak balik ron kali noh. Pokak ke lu nyau nyau gede dah. radio lagu lu fikir orang kau ubat hai pun agak eh orang pegar radio dah dulu aku betul belum pula boleh tu. Hai, anak pula tak apa. Kau fikir, nak makan ubat. Kau minta ubat-ubat. Dia sakit lagi. Kau nak lah ubat anak kunci-kunci. Ya. Kau buat kunci. Ya. Oh, kau kan menang kaku lah. Berarti anak jadi aku pula. Ya, kau nak ubat. Ha, yang minyak dah sampuk. Oh, kaja lah, Man. Pak Wan, Man. Sejak ha, you dah lah. Sejak you dah Kenapa, Oh, jangan dekat-dekat, adik. Jangan pegang-pegang. Parah. Pokoknya parah sekali, adik. Takut tahu nanti suami adik. Suami adik? Jadi ada yang belum punya suami? Belum berkeluarga juga? Iya, belum ada belum nikah. Oh, sama seperti abang. Tapi uh, yang tadi itu siapa yang dikedek-kedek? Abang tadi itu? Iya. Itu teman. Teman? Iya. Oh, kawan maksudnya? Iya, Oh, apa juga abang dengar adiknya istri abang itu? Enggak, itu mah nggak benar. Kalau ku tahu ku kubu-kubu dia, inilah sakit hati sampai ke jantung. Ya mana mungkin Oh kalau adik belum ada uh, eh, suami oh, boleh kan ke Kamu ada kalau kau baca yo, kau baca kamu yo, ini pula lebay na balai bu. Oh, sini Irwan gol yang empat. Ha tu oh. ni becak becak roh ke kakak belau. Bunda ya. Ya. Bunda. Ha? Pandai becak long roh bunda. Nyo kan becak kumu. Oh, aku fikir becak roh ke. Ha bela tu oh, kadang ada rezeki laweknyo. Bunda. Pakan malaweknyo dia ajak rumah le. Halon kan dia jejak bunda. Kan. Ai berota. Berota ai para kan. Ija ngurung uragam lain. So nya bunda. Kadang ngon gi. Ngon bunda. Ha kadang menurut tu bang. Ngon. Jadi aku lagi rumah. Ada lah rencana lunjang lebaran tu kan. aja? Kena ajak ni dia tak ngan tu. Jangan lepas ni. Satu hidup yang ada jalan kan. Kembali. kita tengah kumur Mana oh, apa orang oh, lepas tengah ke muka ubat Kan tegak kan, lagu ubat ke muka lewatnya lah Yang ke kak, tak ke pengah long tengah kumur Oh, saya nak sedap je budek Ini lah ya, ya, ya, kak, saya kuyuk pengah long jak ke dia oh. Bak kanduri pesta, angkut tem je Angkut, lepas bak ubat, lepas tengah ke muka ubat Sekejap ni akan kasih Tepat jalan, apa? Okay, okay. Oh, ah. Ayah, nak ayah. Ujin nak radio gak mang. Ayah, ayah kak sur jauh rumah nak laki ata gak nyang kali buka lo. Radio kak sur kali rumah dispenser dia kepui pedua ini oleh lo sendiri. Pindah ke nom tu. Atas le tak kak sur le. Ay, pula wale. Eh, tapi le. Hanape dewa, hidi dewa, hino dewa, orang malam dewa. Hai bang tonak di bahana dewa. Wak nyang semule nan. Tau. Nya, pung semule memang gaya ada tidur normal. Sejak dia pulang dia. Kita kena. Hai nak aku pegar radio kok, kan. Kan kau nyang kan. Dari rumah kita minta dong yang arisan. Tahu-tahu hang kita minta. Bukan benda. Kau kau berdua ni ada kayak kau boleh gihile. Kau boleh gihile. Mak dia jangan berkata. Ijadunya tak ada. Kau boleh boleh beli Ih, hanya menjanji kau ingat air pantona. Kau hanya menjanji. Cicip dah berangkat bila dah. Lagi muda no. Nombor leh. Kau pegang radio kau dah. Iyo dah ini bagau. Baru je nah hang bengau rau. Pegahnya je. Cip dah dah dah kakak je. Alah, gam gam. Gam gam gam gam. Memang ah, menyau je lagi kau tetap piu belum, dia murung tak. Ah, kau apa dah, apa dah? Kau apa kau apa dah? Kau tu ide. Nak tak kira teh kopi. Kurang buka baru. Kenyan, bele, u oh, yang betul baru perumah roh. Mana perumah dong? ilong nyambi baru merumpong kan, aja. Ya, kalau kau sakit hati, kubi. Kau pun kata ngah pengok itu. Melung, anak aku dong ngaji. Roh, anak dua ngaji. Kenapa dia sama ngalung seorang? Hal pun perkara masalah apa je, le. ada perkara baru. Batu kau pun sama, cik Bajay. Sama ngalung, walaupun sama, Bajay kan, murah. Kan, oh, baik, pegang murah. Kau sakit hati, kubi. Ino ako pa ka daw sa gyo. Kuno duwa Oh, hay kut hada kiate. Kau ba ka pa ka gyo lo mura. Pa ka dupo ba gyo lo mura. Hay po hanap dupo ba gyo lo mura. Ilong panyang tapay ba gyo. Iro no e tapay ba gyo. Pati iro no hante peng ni jo ang mga gyo ba gyo e Buka gino ba ka mudawa di kada man hada ba gyo. Nyo re jena ko na pagar radio. Pa so gyo da pagar. Menyanya na matala. Pagka hantanya mo no. Unong dawa Pu Radio Radio Mega Pu Radio biasa Hai radio yang biasa aku dengar Yang eh, biasa hantum dengar Aku hai tim dengar malam aku dengar radio nya. Oh kan ke Radio Mega Menyer Radio Mega Lebah kena balung je dong pegot. Tak ya. payah baki tak payah pe. Ye je biasa lagi nak pegot. Kau sama tahu ngeng ke abah ke betul ke ya, pegah hidun. Tadi opo? Hai radio yang biasa aku dengar. Oh, macam radionya. Tak kau ni Radionya gede aku Kumun ba gede. Oh, aku kumun je di di. Hai ku hanya ke bagi radio kau nya. Oh, meyak lagi yang payah kujak lagi wa pegot. Kan saya minggu hanau de ku radio. Bunuh ya ayo gede. ไม่ได้มานานจะประกาศไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ว่ามันต้องงานรอหนูโก้แหวเลยใช่ต้นชาติยายก็เดินดีมาอยู่ในการเทเรียลมาคุ้มของว่าใหญ่เลยก็มาอะไรอ่ะแล้วเจ้าการ์ตูนนี้ก็เกิดก็ยังยังเกิดสัญญาอย่างมรุสันเอ้ยให้การ์ตูน Wahaba. Ana ilong aja rumah ro no Kebetulan merempak ro no nyopak radio tu. Man kalu radio long. Kalu nyopak ah, no. Padu long jo. Baiklah no jo bela bak tengku ah, mun hek no pegonya. Mbok nyempat peng yo. Alhamdulillah ah. lah. Hai kasur. Nyopeng kalau ku terima. Ha radio ro no. Bek no mele menyo barang kapu yang rela ba. Oh, rumah sahabat tengku mun. Lepak-lepak kai jo pulang hanai pegat le radio ba. Dia mamnan. Aje lah elong pi buat awo apa? Ya, pi elong buat awo si dia wewe saja baru mau hai kumurnya. Bi hana mau mau. Hopi. Ada hana mau mau. hopi. Payah aku sedot. Mana bertak tu Oh nyampak ni. Bang, Iro na na ko mo bang yo. Hoy, puto ka. Asa Kenal ka pegawai aku lagi orang? Ha, abang. Mana lu lupa, abang? Pegawai letir, nandro nak kumur. Nandro ku kumur. Oh, tu kumur. Pucik pegawai letir kumur. Sampai dengar apa cik ni? Tujuan nandro pun yang lagi kena. Tujuan hanya sepul, cuma sipu. Tengah bang, nak pegawai radio. Cik nak pegawai radio, abang. Dia nak pegawai ah. radio. Radio ni pat, man. Radio ni rumah. Cik nak pegawai. Baik pegawai letir, cik nak pegawai. Dia nak pegawai radio. Yang anak-anak bang, orangnya. Tinggal duit atas pelapak, yo. bagaimana mana awak tanya tu, abang? Abang, lontok boleh hain, nak pergi leh, yo. Anak peng, nak buka, yo. Sebab tak kurang, abang kenapa yang kadang kadang dapat suara dia? Mumpu hang gabu mang awak dia. Ana mak ruih dang dung hidung. Kejon kan kambu nak pegah. Gak kutop lepas ju. Hai mana ada popeng di UA yang eh, dung. Alah apa kamu nak mawai nang ro ni ba? Kibon yang menan. Awak enang nyemunyo nyah ada popeng. Hai bi ilmu. Sagura hana lagi awak yang dung lagi cukup setia. Awak yang ron pan temung. Ai dung dung dia roh ni, dia menghina kau Rumah memang setia haji dah orang yang roh Jadi demam mahu bang pagi bar dia ujik lomba urahnya Hanya orang terima ngelih bang, nak dia pindah tuk lapak Kerana mata si jem tu ni Nak dia kalau tuk lapak, orang oh, hanya itu oh, Lapak-lapak je yang puan, yang puan tempatnya Oh ma, Hai dia kerja lepur kerja memang nak peng. Oh, buka ke muka nak pegah lagi kan. Tak ke dong kita. Mana nak main balik aim dah bu? Kerja nak kemah bu? Tak kewa. Mana pu? Bu? Enggak, enggak ada sembuh, enggak tuh awak-awak merah diulang. Ini ada sembuh ada diulang. Ini ada petang radio gua merah, nanti dia mana. Ya, baru lihat yang radio nyoy baru tahu dia. Kau kau yang, bang, đưa bang, radio kali bang ư, bang. Pua pua pua, à, dah tak pun tempatnya pula habis yang kadang. Hai, tanyo lah dan pegang. Tanyo lah dan pegang. pegang ilung dengan mana mana mesti ni macam lah mana. Dia pegang kalau em dah, ilung kutuk lepak-lepak yang. Oh, je lagi kan. Tolong nak dulu. Oh, baik kabur tolong minta. Cok radio yang. Bagi pempeng kena ju. Padu bawi peng. Empat luar ribu cok. Ajuk pula. Ha, awak ni. Dua lepak. Tolong nak dulu. Mana kecok kau ni? Berapa peng empat dua ribu? Empat. Mana eh, empat tim dulu? Anak jelah awak pegut. Pupiatan.